Aos motoboys com papeladas Eu digo tchau, digo tchau, digo tchau, tchau, tchau E pros e-mails que nunca chegam Contabilidade digital SCI, SCI Com o SCI Report é assim o contador publica os relatórios e acompanha a visualização de sua equipe, verifica se os seus clientes imprimiram e pagaram as guias e impostos e ainda disponibiliza para os colaboradores das empresas que são seus clientes uma série de documentos. Alô, alô, alô, alô, alô é tchau, alô é tchau, alô é tchau, tchau, tchau. Com o SCI Report, o atendimento contábil é 24 horas e sem interferência de usuários tudo funciona com autoatendimento. Assim que a contabilidade publica os relatórios, o cliente pode visualizar e imprimir o que desejar a qualquer momento, inclusive com informações retroativas. Todos os avisos e solicitações são feitos via CRM e a contabilidade fica com os registros de envios e acessos. E para casos as correções, também avisos de se o cliente precisar de uma segunda via de boleto ou se precisar pagar algum imposto em atraso, é só colocar a data que o SCI Report já calcula o novo valor. O sistema também detecta prováveis distorções nos pagamentos de impostos e alerta os usuários. Fique atento e nos procure, não vire um Conheça o SCI Report, a tecnologia de autoatendimento 100% web para sua contabilidade. Saiba mais, ligue 0800 470808.